जैसे आप ये बच्चे देख रहे हो लुधियाना में टैलेंट है जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बच्चों में बट उनको उसको आगे लाने की नहीं है जैसे ये पेरेंट्स हैं जो उनकी गुरनूर के रिधिमा की गूगल गर्ल है हमारे बीच में और दंगल मूवी से जसनीत हमारे बीच में आप सबको पता है ये भी लुधियाना से ही हैं और इनके पेरेंट्स ने कुछ एफर्ट्स किए जो आज यहाँ पे हैं लेकिन हर पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता वो अपने बच्चे के लिए एफर्ट कर सकें हर कोई बिजनेस कर रहा है कुछ कर रहा है इसलिए आज ये क्लब लॉन्च हुआ है ताकि हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिल सके कोई भी बच्चे का जैसे स्टडी की एजुकेशन की है फील्ड डांस की फील्ड है बच्चे में क्या पोटेंशियल है उसको कैसे ब्रिंग आउट करना है ये सारा काम करेंगे हमारे हरदीप दुआ जी तो इनका व्यू लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करेंगे तो प्लीज़ आप आके एक बार बताओ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੱਬ ਖੋਲੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਊਚਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੰਗਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਮਲਿਕ ਦਾ ਜੋ ਡਰੈਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਮੀ ਚੱਲਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੋ ਦੇਖੇ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ दो साढ़ा दो साढ़े को दस दीक्षा ताई दीक्षा ताई कल से काम पे नहीं आएगी पगार तो पे रह दो महंगाई बहुत हो गई है महंगाई महंगाई का नाम मतलब मैं कांधा लेने गई कांथा एक सौ आठ रुपये किलो टमाटर एक सौ पचास रुपये किलो मुझे तो लगता है ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਲਰ